La escuela esencialmente es un espacio de la rebelión, es el espacio de la creación, y e no un espacio de consumo de las informaciones. Hoy con todas pues, las tecnologías digitales de información y comunicación, no necesita la escuela eh, se preocupar con el contenido en el sentido estricto del contenido. El contenido necesita eh, llegar en la escuela conectado con la, dimensión de la producción. Hablo fuertemente de la idea de que jóvenes, el maestros, el profesores, los investigadores, la sociedad, la comunidad, en el entorno de la escuela, de escuela se transformen eh, eh, pasen a vivir a un un ecosistema pedagógico. Este ecosistema pedagógico esencialmente eh, pone en el mismo espacio la cultura formal, la ciencia, el contenido del currículo y todos los saberes de la población. la ética hacker es la ética de que aquellos que trabajan con amor, con ganas de transformar y e, principalmente de poner todos los, resultados de las investigaciones abiertos al público. E, esta debería ser la función de la educación. Entonces, hackear la educación es hacer la educación un proceso un proceso completamente abierto, e, es ser un productor de conocimiento, un productor de cultura, es no solamente un consumidor de, de, de, informaciones. El docente en el mundo digital necesita ser más poderoso de que en el pasado. En el pasado eh, era simple, porque preparo la clase, eh, tengo la orden, eh, una orden unida y el contenido es pasado. Pero hoy no, porque hablo en la, en la clase, el estudiante con un, smartphone o una computadora como del, proyecto, Google eh, eh, contesta lo, que digo. Por tanto, no es esta competición entre el conocimiento del, del profesor y el conocimiento del Google. Entonces el, profesor eh, necesita es eh, recuperar la dimensión de autoridad intelectual y e autoridad política. No, me gusta la, idea de modelo. Eh, yo pienso que todas las experiencias son experiencias que consideran la realidad local, esta es, lo importante, porque no se puede planificar, pienso, un, un proyecto como, este de uno a uno que considere todos los, pueblos, todos los, los, chicos, todas las escuelas como las mismas. Entonces, son fortalecimiento del profesor, fortalecimiento de la infraestructura estrutura, fortalecimento da liberdade, do marco legal com, em relação ao direito de autor, a governança da internet, neutralidade da rede. São todos temas, são todos temas que constituem, constituem uma, uma espécie de, um, de uma base, base para a criação deste ecossistema. Então, com esta base de infraestrutura e de leis e políticas implantadas é, eh, é, em eh, funcionamento, as experiências particulares, as, as, as possibilidades criadas por professores e chicos e investigadores vão emergir. E aí entra um, um papel eh, básico e fundamental de la idea de los recursos educacionais abertos, de la idea de que este material para estudo não seja material produzido por um experto e eh, basta. Não, isto é uma parte importante, mas isto é, é, entra na escola com o peso, com o seu próprio peso. E a escola, com este material, produz mais material, mais vídeo, mais textos, mais recursos. E por isso, toda a importância de, de, de, do software aberto, do, do GNU Linux, dos, dos standards, eh, open standards, dos padrões abertos, de uma lei eh, de direito de autor que possibilite isto, porque isto <clears throat> pode eh, constituir aquilo que, que digo eh, insistentemente, que é a ideia de se criar um círculo virtuoso de produção de cultura e de conhecimento. E em cultura e conhecimento, hablo de vídeo, rádio web, rádio, áudio, eh, pintura, texto escrito, todos, los, lenguajes, todos los soportes, todas las posibilidades de manifestación de la expresión cultural, cultural del pueblo.